متكل المعارضة أنه تقدر تخرق ببيروت الثانية على واحد من ثلاث مقاعد من أصل 11 ثلاث لوايح من أصل 10 اللي تسجلت هن لوايح معارضة اعتبر الكثير أنه ثلاث لوايح بعد مفاوضات طويلة عائق للخرق حكينا مع ملحم خلف أحد مهندسي لائحة بيروت التغيير يلي جمعت أكبر عدد من مجموعات الثورة وهو مرشحة على المقعد الروم الأرثوذكس آه، اليوم ليش ما قدرتوا تتفقوا مع لوايح قادرين وبيروت مدينتي؟ نحن حاولنا آه، نعمل هيدا الجهد بس خلينا نكون كمان آه، آه، نقول كلمة كتير حقيقية نحن مع اللايحتين يلي هلأ قلتون هودي لوائح صديقة هودي لوائح منن اللوائح يلي نحن آه، نحن ثلاثتنا رايحين بوجه السلطه فبالتالي في تنوع كمان اوقات بالمعارضه وهيدا امر صحي بس هيدا ما بيعني انه لوائح بالنسبه لإلي مثل لائحه بيروت مدينتي لائحه توأم لائحه منفد يلي هي لائحه صديقه و... واكثر من هيك لائحه شقيقه اللائحة الثانية هي بيروت مدينتي اللي جاية من تجربة انتخابات البلدية بال 2016 شاركت بيروت مدينتي بالمفاوضات مع مجموعات الثورة اللي توحدت بلائحة بيروت التغيير حكينا مع ناهدة الخليل اللي هي مرشحة على المقعد الشيعي عن ليه قرروا يكملوا بليحة لحالهم اختلفتوا بمفاوضات تشكيل اللوايح على السياسة وعلى الحصص على أي أساس تم توزيع الحصص؟ نحن مختلفين عن نهج نهج اختيار المرشحين يلي هو متفقين عليه مع كل المجموعات اللي قاعدة على الطاولة طبعا المجموعات اللي بنشتغل سوا ما ما تم ما التزموا فيها ابدا ولا نجيب سيره آه، معيار للكفاءة وللإنجاز وللنزاهة ولا الشخصية يلي قادرة تحمل وتفوت تواجه وبرجع اللي أكثر من هيك كان عم بفتشوا على مين بجيب أصوات أكثر في كتار اعتبروا أن ترشحكم بضاعف حظوظ لائحة بيروت التغيير بالخرق فليه ما انسحبتوا لصالحهم؟ لا الانسحاب مش وارد لانه ما بدنا نرجع نغلط الغلطه يلي ندمنا عليها وهي عدم عدم خوض الانتخابات بال 2018 يلي خيبت امل الناخبين تاعولنا يلي عطونا ثقتهم بال 2016 هاي من جهه من جهه ثانيه نحن عم نعطي خيار اوسع للناخب يلي منه قبلان بلوايح معلبه منه قبلان بالمساومه على السقف السياسي منه قبلان بالمساومه على التدقيق الجنائي منه قبلان بالمساومه على الدولة المدنية ومنه قبلان بالمساومة على مكافحة الفساد قادرين لائحة حركة مواطنون ومواطنات وهي اللائحة الثالثة قرروا ينزلوا على نطاق البلد بلوائح مستقلة مكونة من أعضائها بس عمر سبرة مرشح على المقعد السني وعضو بقادرين آه، ليش ما قدرتوا تتفقوا مع باقي قوى المعارضة لتأليف لائحة موحدة ببيروت الثانية؟ المشروع يلي طرحناه على مجموعات المعارضة كان الهدف انه نقدر نتفق عليه اهم من الحاصل واهم من انتصارات معنويه ما بنقدر نصرفها بالمواجهه الطرح اللي طرحته مواطنون على أس... على هيدي الاسترا... على اساس هيدي الاستراتيجيه لل... لخوض الانتخابات يلي ما اجى على مشروع واحد مواجه للنظام هو يلي بده يتحمل مسؤوليه آه، الجواب عن ليش ما انضم لمشروع واحد بيواجه النظام بخطاب واحد على المجتمع كلياته عم تتنافس كل اللوائح على اصوات جمهور الثوره لتامين الحاصل علما الحاصل بيتقدر ب 13000 صوت بيروت التغيير هي اللائحة الوحيدة اللي بتملي بالمعارضة واللي بيعزز فرصها تربح مقعد إبراهيم نايمي مرشح على المقعد السني مع بيروت التغيير اليوم كيف قادرين تقنعوا ناخبين المعارضة ينتخبوا بيروت التغيير رغم الاختلافات بالرؤية السياسية والاقتصادية بين أعضاء اللائحة؟ اليوم الناخبين طالبوا بلائحة موحدة ونحن حاولنا نوازن بين انه لائحه موحده خصوصياتنا، لائحه موحده اليوم بتضم اكبر ائتلاف من مجموعات الثوريه التغييريه تحت عنوان سياسي واضح معارض للمنظومة ومن جهة ثانية حفظنا على خصوصيات المجموعة بخطاب السياسي الاقتصادي ضمن اللائحة الائتلافية واللي هو ممكن اليوم إذا الناخبين حابين يفضلوا ممكن يصوتوا بأصوات تفضيلية باتجاه معين ضمن اللائحة أعطينا أفضل أفضل ما يمكن لنا أن نصل إليه اللائحة بتشكيلتها بتصور قد إيه هي متكامله متجانسه متضامنه 21 مجموعه آه، بتصور حقيقه التغيير حسب نهاد يزبك اللي مرشحه على المقعد الانجيلي يلي هو من الاوفر حظا بيروت التغيير متكلة على تعدد مجموعات الثورة باللايحة لتقدر تخرج هن بيمثلوا 21 مجموعة جايين من الثورة هن قادرين يوصلوا لعدد ناخبين أكثر وهيدا اللي بيميز لائحة بيروت التغيير لأنه بهمنا أنه نحن تكون في لائحة قادرة تجيب أصوات وتخرق في المجلس النيابي مشروع لائحة قادرين حساباتها وأهدافها بعيدة عن الخرق والحواصل مواطنون ومواطنات ما عندها استراتيجيه لكل دائره، مواطنون ومواطنات عم تحكي بنفس المشروع، بنفس اللغه، آه، بنفس المصطلحات، بكل الدوائر، الهدف انه نحشد دعم لمشروع حكم بديل مش لنحصد اصوات ونشوف قد ايه عندنا بالميه نسبه دعم من بين الناخبين انما لنشوف قد ايه في عالم مستعده تواجه النظام الطائفي بمشروع حكم بديل بعد الانتخابات بضل اكبر تحدي قدره استقطاب جمهور تيار المستقبل اللي شقفه منه متجهه للمقاطعه بعد انسحاب سعد الحريري من الحياه السياسيه بلبنان ابراهيم اليوم انت مرشح على المعهد السني بال 2018 جبت 1600 صوت تقريبا واليوم في حظوظ خرق بظل غياب تيار المستقبل شو التكتيك لاستقطاب جزء من جمهور تيار المستقبل؟ اليوم بعد عزوف الرئيس حريري عن الترشح الناس ببيروت تحررت من احساس بالذنب لتصويت لبدائل خصوصا انه نحن اليوم بمواجهه حقيقيه مع محاوله سيطره حزب الله على مقاعد اكثر ببيروت واحتكار تمثيلها نحن كخط بديل وخط تغييري بالمدينه مؤسسين من 2018 بعتقد الناس حتتفاعل معنا بشكل كثير كبير وحنكون نحن خيار الاول بمواجهه هذه محاوله احتكار المقاعد